бола ма жүз мың теңгені бар аласың жүз мың теңгені келіп аласың ал әрекеттеріңізді жасаңыздар палуандар міне үш пар салымнан кейін ақырын атайтын боламыз жігіттер естімей қалдым демеңіздер аламыз наурыз деген досы бар екен мінерде келіп біздерден келіп телефондарыңызды алып кетіңіздер наурыз деген досы звондап батыр бізге датқа балуан болса келіп мына шалдың телімін алып кет датқа балуан баруын бәрекелді алмаз алеш мырзаның атыменен алмаз атты сәйгүлікпенен баруын Ап бәрекелді асқар палуан тастады міне